השואה היא דבר ייחודי, שלא היה דוגמתו בתולדות אנוש, לשום עם, לשום תרבות, בשום צורה. כשאנחנו לוקחים את הניסוח אפילו של הכותרת, איפה אלוקים בשואה, נושא טעון מאוד, נושא רחב מאוד, נושא כבד מאוד. אני ממשפחה של ניצולי שואה. גם המשפחה מצד אבא שלי, גם המשפחה מצד אמא שלי, הושמדו כמעט כולם. לאבא שלי, זיכרונו לברכה, לא היה אפילו בן דוד ראשון, וגם לא שני. כולם הושמדו, משפחה מאוד מאוד גדולה, מאוד ענפה. לכן הנושא הזה לא נתן לי מנוח, ורבות רבות עסקתי בו, ועדיין עוסק בו. וכמעט כל מחקר חדש, ספר חדש שיוצא, אני מחפש אותו. דשתי כבר גם בכותר הזה, גם בנושא הזה. וננסה לדון בו הערב מאספקטים חדשים, חדשים מאוד, בגישה שונה. אנחנו יכולים לחלק את שני חלקים. האחד הוא, כשאנחנו צופים מכאן ממרחק של זמן אל עבר השואה, איך אנחנו יכולים לזהות בצורה ברורה וחדה, אכן יש אלוקים במקום הזה. כך התבטא יעקב אבינו. אכן יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אבל אנחנו יכולים גם לבחון את זאת ברמה אחרת. איך ניתן לזהות שבתוך השואה, בתוך המחנות, בתוך אותו גיהינום עלי אדמות. שאחד מגדולי סופרי השואה, קצטניק, זה שמו האמיתי עדינור, קרא לזה פלנטה אחרת. איך אנחנו יכולים לזהות בהתנהגות של אנשים שבאמת אלוקים היה עמהם? ואנחנו ננסה בקוצר הזמן, בקוצר הזמן, כי גם הנושא הזה על שני הענפים שלו הוא רחב, הוא רחב לסמינריון שלם, אבל נשתדל לתת הצצה אל פנימיות העניין. אם אנחנו ננסה לבחון את השתלשלות האירועים שקדמו לשואה. בגוון נבחן קטע קטן. אנחנו יכולים לראות את ההתקדמות בצורה ברורה וחד משמעית על פי מתווה שהקדוש ברוך הוא כבר כתב אותו בתורה. הגאון מווילנה אמר שבספר דברים שבו עשר פרשיות כי ניצבים וילך זאת פרשה אחת. כל אחת מן הפרשיות מייצגת מאה שנה באלף השישי, זה האלף שבו אנחנו נמצאים. כדי להמחיש את הדבר, משנת חמשת אלפים ואחד, אנחנו היום חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש, משנת חמשת אלפים ואחד, שזו המאה הראשונה באלף השישי, ועד שנת ה"ק, כלומר חמשת אלפים ומאה, זה כנגד פרשת דברים. ואני אעביר את זה לתאריך הלועזי שאנחנו יותר מצויים בו, משנת 1239 לספירה עד 1339 לספירה. וכך פרשה אחר פרשה, עד שנגיע לזמנים שלנו שהם הרלוונטיים בנו כזילנו. שנת התק, שפרושה 5,500 עד 5,600, שהיא כנגד התאריך הלועזי, 1739 עד 1839, זה כנגד פרשת כי תצא. ואומנם אז בתחילה תקופת ההשכלה שכולנו מכירים מלימודי ההיסטוריה. תנועת ההשכלה פירושה היציאה מתוך הגטו, פירושה הכניסה לתוך העולם הגדול, בשלב ביותר מתקדם אמנציפציה, שוויון זכויות, ובהמשך התבוללות למחצה, לשליש ולרביע וגם מלאה. בשנת 1800 אחוז מיהודי ברלין כבר היו נוצרים שהוטבלו לנצרות. ולאחר מכן נותרה התנועה הרפורמית, קונסרבטיבית, השחיקה ביהדות גרמניה, אוסטריה, רומניה, הונגריה הייתה נוראה. אם כן, זה מרומד הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך וראית בשביה אש שתפאר תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. זה בדיוק הדבר שקרה אז. כי תצא למלחמה, יצאת למלחמה מול תרבות המערב, אבל כשלת בה, כשלת. ראית נשים נוכריות, לקחת אותן. גם אם המחיר היה להתנצל. אבל אנחנו לא נעסוק במאה ההיא. זה מאוד מעניין, מאוד חשוב, אבל לא נעסוק. אותה מאיה נגמרת ב-1839. מתר עד תש, 1839 עד 1939, זה כנגד פרשת כי תבוא. גם כאן הפרשה מתחילה כי תבוא לארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה ונטעתם כל עץ פרי אז מתחילה ההתיישבות בארץ ישראל. ההתיישבות הראשונה של מקומות בודדים, של הקמת שכונות מחוץ לעיר עתיקה, ובהמשך תרמ"ב, הקמת שבע המושבות הראשונות, מזכרת בתיה, עקרון וכדומה. בסופה של הפרשה כי תבוא, נמצאת הקללה, נמצאת התוכחה. ואם בפרשת בחוקותיי היו רק 49 קללות, רק, הרי כאן שזה כפול, 98. ואנחנו ניגע כאן. זאת אותה שואה שאנחנו מדברים עליה. היא מתרחשת בקטע הזמן הזה. והלאה. אז כמו שאמרתי, אם אנחנו נרצה רק להביט ולהציץ, אנחנו נראה שהדברים נצפו בתורה, בנביאים, בדברי החכמים, ואפילו באותה עת ובאותה תקופה. באותה תקופה שהיטלר, יימח שמו, כתב את ספרו מיינקאמפ, כתב אחד מגדולי הדור ספר פירוש על התורה שנקרא משך חוכמה. והוא כותב שם: אנחנו נמצאים במצב קשה, שאנשים עוזבים את לימודי הדת ללמוד לשונות לא לא, יחשוב כי ברלין היא ירושלים, כמקולקלים שבהם שבגויים, אל תשמח ישראל, יבוא רוח סואה וסער יעקור אותו מגזעו. לשונו, שפת קודשנו, ולשונו זרים המה כלבוש יחליף. כן, רבי מאיר שמחה הכהן עומד וצופה, רבותיי, התיאוריה שלכם שירושלים זו ברלין, ככה הם אמרו, פרנקפורט זה ירושלים, ברלין זה ירושלים, ולכן לבית כנסת שלהם קראו הרפורמים טמפל, טמפל פירושו בית מקדש. את העברית החליפו בגרמנית ובארצות הברית, באנגלית, את השבת ביום ראשון, לחזן הלבישו לבוש כמו כומר וכדומה. הדברים כבר נצפו. אבל אראה לכם רק מספר נקודות. והמוטו הוא כזה: הקדוש ברוך הוא מזהיר. הקדוש ברוך הוא שלח את נוח להזהיר את דור המבול שיבוא מבול. 120 שנה הוא הזהיר. זה לא עזר לו, אבל המבול בא. והתוצאה הייתה נוראה. כל העולם הושמד. וכותב הרמב"ם בספר מורה נבוכים, למה התורה סיפרה את זה? וכי אנחנו עוסקים בפרה-היסטוריה בתורה? אלא, התורה רצתה ללמד שיש דין ויש דיין. מעריך אפו, הקדוש ברוך הוא שולח עוד שליח ועוד התראה, אבל בסופו של דבר החשבון יהיה, גם אם יהיה נוקב עד התהום. גם בנידון שלנו. הקדוש ברוך הוא הזהיר בתורה פעמים רבות. הנביאים חזרו על זה פעם אחר פעם, אבל העם סירב לשמוע. אנחנו מוצאים את זה ישעיהו, ירמיהו, עמוס, כל דברי הנביאים. ואז בא חורבן הבית הראשון בשלבים, קודם גלות עשרת השבטים, לאחר מכן חורבן מוחלט והרס של בית המקדש והרס של העם. הדבר חזר על עצמו פעם שנייה בחורבן הבית השני. גם כאן, מי שיקרא בספר יוסיפון, של יוספוס פלביוס, הוא יראה את הדברים, איך הייתה הידרדרות רוחנית בכל התחומים, הידרדרות חברתית של שנאת חינם נוראה, של הרג הדדי חסר גבולות, של אכזריות של אדם כלפי חברו. כל יום מצאו בירושלים ערימות של גוויות. שהרגו אותם היהודים, זה כנגד זה וזה כנגד זה ואלה כנגד אלה. בצורה אכזרית שלא אתאר אותה כרגע, מי שרוצה יקרא בספר. העונש בא, הגלות באה, החורבן בא, בית המקדש נחרב, כל מה שנובע ונכתב בתורת משה התקיים. אנחנו נמצאים גם כאן. בחורבן יהדות אירופה. זה השם העולם, חורבן יהדות אירופה. זה קרה לאט לאט. מתי זה צריך להתרחש? אם ניקח, ובדקתי את זה בצורה מאוד מאוד יסודית, את אותה אמרה של הגר"א, זה צריך להתקיים באותה מאה. הווה אומר הדדליין, התאריך האחרון זה סוף שנת תרצ"ט, לפני שמתחיל המאיון הבא, תש. הקדוש ברוך הוא נתן התראות, לא רק בידי החכמים, שבכל הארצות, שהוכיחו בעל פה, שכתבו ספרים, שכתבו מאמרים בעיתונות, בשפת העם, אם זה ביידיש, אם זה בגרמנית וכדומה. אם זה בהונגרית, בכל דרך שהיא. אבל העם סירב לשמוע, הלא זה בלבד. וילעיבו במלאכי האלוקים, לעגו לחכמים, צחקו עליהם. כל אותה ספרות משכילית של מנדלה, של שלום הלחם, ועוד ועוד ספרים שחלקם ודאי למדתם בתיכון, לא היו אלא לעג על החכמים, שבכל עיר על התורה ועל המנהגים היהודים עתיקי יומין. אבל לא נרחיב גם כאן. הרבה הרבה חומר בידי בתחום הזה. בשנת תרצ, 1930, זקן הדור, שהוא בן 90, שכולכם שמעתם את שמעו, החפץ חיים, אמר שמלחמת גוג ומגוג תהיה שלושה חלקים. החלק הראשון, מלחמת העולם הראשונה. הוא דיבר על זה כבר במלחמת העולם הראשונה ובכלל זה רזה עוד פעם. החריד את כל העולם. המלחמת העולם השנייה תהיה חמורה בהרבה, עד שמלחמת העולם הראשונה תהיה ביחס אליה כמשחק ילדים. בשנת תרצ"א, אנחנו נמצאים בספירה לאחור. בכ"א בתשרי בהושענא רבה, שהוא יום דין כידוע לכולכם, יום דין רבה. נכנסים הנאצים בפעם ראשונה ברוב גדול לפרלמנט הגרמני. הספר של היטלר, יימח שמו, היה ידוע, היה מפורסם. זה תורגם עכשיו לעברית. המיין קאמפ. הווי אומר, מה הנאצים רוצים לעשות, הם לא שמרו בסוד. הידוע. אם כן, היהודים היו צריכים לראות את הרמזור נדלק באדום ולבלום. לבלום פירושו להבין שהקדוש ברוך הוא מאותת. כשאדם נוסע בכביש ושוטר מאותת לו לעצור, הוא חייב לעצור. אם לא, הוא ישלם על זה אחר כך מחיר יקר. יפתחו מרדף אחריו, ואז הוא ישלם חשבון יקר. הקדוש ברוך הוא, כל דודי דופק. שוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. נוסעים הלאה. נוסעים הלאה. שנת שלושים ושתיים. הם מתגברים. החפץ חיים שכבר מאוד מבוגר מזהיר, רבותיי, יש לי עדות, עדות כתובה של תלמיד הישיבה שהיה נוכח אתו בשבת כשהוא דיבר על זה. הוא אומר, אני כולי רועד, אני כולי מזדעזע, אני רואה שבקרוב ילכו כאן נהרות של דם. האמצעי היחיד למנוע זאת זו חד זרה בתשובה של עם ישראל. אני מוכן ללכת מדלת לדלת, אמר הזקן. אבל זה לא קרה. העגלה המשיכה לדרדר הלאה. מתוך שנאת חינם של כולם נגד כולם. שנאת החינם הלכה וגברה בכל הפלגים. שלושים לינואר שלושים ושלוש ג' בשבט פרשת בו. היטלר, יימח שמו, מתמנה לראש ממשלת גרמניה, דבר שאיש לא חלם ולא צפה, דבר שאין לו אח ורע בתולדות האנושות. יוצאים כל הזמן ביוגרפיות, ביוגרפיות על היטלר, שכל אחת מהן מראה עד כמה האיש היה אפס בריבוע. חסר השכלה, חסר ידע, חסר ניסיון בתולדות האנושות, לא היה דבר כזה. עוד בעם התרבותי והמשכיל ביותר בתולדות ההיסטוריה. היטלר היה מובטל, שחי על קצבת אבטלה. חסר ייחוס, חסר ידע בכל תחום שהוא. בגרמניה מי שלא היה דוקטור חבל עליו. המשכורת הראשונה שהוא קיבל הייתה ראש ממשלת גרמניה. איפה נשמע דבר כזה בפוליטיקה? אתה מתחיל חבר עירייה, סגן ראש העיר, ראש העיר, חבר כנסת, יושב ראש ועדה, סגן שר, מתקדם. הוא לא. מהשפוט ירים אביון. זה לא דבר טבעי, זה היה איתות. כאן, יש לי את זה בבית. <laughs> העיתון של האנשים החכמים, ואתם מבינים למי אני מתכוון, כותב במאמר מערכת אז, ינואר 33, היטלר שנהיה ראש ממשלה זה לא היטלר של מנקף. זה הוא כתב לעשות רושם על האנשים, לקבל קולות של האנטישמים. עכשיו הוא יהיה אדם תרבותי, סולידי, נשכח מהכל, לא יעשה צרות ליהודים. נו, כמו יתר הנבואות של החכמים האלה, גם זאת התקיימה. אה? הצעדים שהוא נקט היו בשלבים, אבל מהירים, צעדים מהירים. בשבת זכור, זו השבת של העמלקים יימח שמם. בשנת 33, חודש אחרי שהוא נבחר, פברואר 33, היה טרור בכל גרמניה, בית הנבחרים נשרף על ידי האנשים שלו. זאת הפרשה שמוזכר שם, עמלק. כמה חודשים מאוחר יותר, מרץ 33, מתחילים פוגרומים בכל יהודי גרמניה. בשבת פרה, שבת פרשת פרה. ומה אנחנו קוראים בהפטרה? ואפיץ אותם בגויים ויזהרו בארצות כדרכם וכילה עלילותם שפטטים בהפטרה כתוב בדיוק מה קורה אז של אותה שבוע כעלילותם שפטים אתה נמצא בכנסת, אתה שומע מהו סדר היום אז אתה שואל אותי איפה האלוקים? הוא דיבר אליך, הוא דיבר אליי הוא דיבר אל כולנו. המכתב מכתב אלוקים הוא, בשפה פשוטה שהוא מבין לכל ילד. איפה האלוקים? חודש הבא, אפריל, ראשון לאפריל, 33. פתאום, באופן ספונטני, החליטו עסקני המפלגה הנאצית, להכריז חרם על כל בתי העסק היהודיים, על יד כל עסק יהודי שמו שני שומרים שלא ייתנו לאף קונה להיכנס. וככה זה היה. איזה יום זה היה? שבת. ראשון לאפריל 33. כל בתי העסק בשבת לא יכלו לעבוד, החנווני ישב בפנים, אף קליינט לא נכנס. זה לא רמז? למעשה החרם היה צריך להימשך. פתאום במוצאי שבת היידריך מודיע שהחרם הצליח כל כך טוב שלא צריך להמשיך אותו יותר. זה היה בשבת הגדול. ומה אנחנו קוראים בהפטרה של שבת הגדול? אמרתם שב עבוד אלוקים ומאבד זה כי שמרנו משמרתו ומה אנחנו קוראים בשבת הגדול? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם אתם שומעים את המילה חרם? באותה שבת שהיה חרם על כל החנויות, כתוב בפרשה חרם. אם לא תיתנו להשיב לבבות על בנים. אם לא תיתנו להשיב לבנים על אבות, אומר אלוקים אני אבוא ואני אעשה חרם. אז איפה היה אלוקים? דיבר איתנו. מה זה תזמון? כל דבר במקרה? כל דבר קורה בדיוק מה שכתוב בפרשה ובהפטרה, היכול איש לומר זה מקרה, אם יש ביניכם אנשים שמתמצאים קצת בתורת הסטטיסטיקה, יבחנו את זה. עשרים ואחד לאפריל שלושים ושלוש ממשיכות הגזרות, מתחזקות. עשרים ושש לרביעי פרשת תזריע מצורע. ומה זה עוסק? מצורעים וכל האנשים שולחים אותם מחוץ לכל הטמאים. מקימים את הגסטפו, שהוא זה שאמור להתחיל לחפש את היהודים ולשלוח אותם לכל מיני מקומות. אתם רואים כל דבר הוא בצורה מאוד מוגדרת. ראשון לחמישי שלושים ושלוש פרשת אחרי מות קדושים. מה כתוב? נדב ואביהו מתים בקריבם אש זרה. בערי גרמניה שונים אוספים בצורה מאורגנת כל ספרי הקודש מבתי כנסת, מבתים פרטיים, עושים מדורות ברחוב. אש. וככה אני יכול להמשיך עוד ועוד. אני אדלג. 16 לשלישי 35 פרשת זכור. אני רוצה שתעקבו ותראו שבכל פרשת זכור, כאילו היטלר קרא את פרשת שבוע. נקודות המפתח בנאציזם, בהתחזקות של גרמניה, בעלילות בעלי, וההתעללות ביהודים, המפתח זה תמיד בזכור. צריך אשר עשה לך עמלק. אם כן, פרשת זכור תרצ"ק גרמניה מודיעה שהיא מתעלמת מהסכם ורסאי ומהיום מתחילים גיוס צבאי. הסכם ורסאי אסר על גרמניה, זה הסכם שנכתב אחר מלחמת הראשונה, לבנות צבא. היטלר מודיע מצפצף עליכם, אני מתחיל לבנות צבא. בדיוק פרצת זכור. חודש אחרי זה, אייר תרצ"ק, אנחנו רואים פרשת במדבר. מבין עשרים שנה ומעלה כל עצי צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם. יהודי משרת רק בצבא יהודי. היטלר מודיע שנאסר לגייס את היהודים לצבא הגרמני. היהודים עושים פטיציה, חוטפים מאות אלפי יהודים, חותמים פרוטסט. מה זה? במלחמת העולם הראשונה נהרגו 12 אלף יהודים למען המולדת. איך זה שאתה לא מגייס אותנו לצבא? אתם מבינים? אבל לא, כתוב בפרשה לא ככה. יהודי הולך רק לצבא של יהודים. תראו איך הכל כתוב. ותבינו עד איפה היהודים היו דבוקים בעמקי נשמתם להיות הפודל של הגרמנים. הם היו פטריוטים יותר מהגרמנים. במקומות אחרים, תמיד בהיסטוריה, לא הייתה ליהודים ברירה, גייסו אותם בכוח לצבא. אבל שהוא ירצה להתנדב וימחה שלא לוקחים אותו, לא הייתה כזאת. ספטמבר 35, פרשת ניצבים ואילך, מתפרסמים חוקי נירנברג. מה כתוב שם? כמעט אף בן אדם לא יודע. לא כמעט, כולם לא יודעים. זה כלל שלושה סעיפים. אסור ליהודי להתחתן עם גויה. אסור לגוי להתחתן עם יהודייה. מי שיעשה את זה, יש לו שנות מאסר. אסור ליהודי להחזיק משרתת בבית גויה אם היא יותר צעירה מגיל 45. נו, זה לא כתוב בתורת משה? הסעיף הראשון זה התבוללות. הסעיף השני זה איסור ייחוד. אבל מי שלא מקיים את מה שכתוב בשולחן ערוך, אז עושים לו חוקים בנירנברג. הסעיף השלישי, אסור ליהודי להניף בבית שלו דגל גרמני. למי צריכים את זה? יהודי שומר תורה ומצוות הניף פעם דגל גרמני? החזיק פעם איזה גויה בבית? תבינו, כל החוקים כוונו כנגד המתבוללים. איתם אלוקים מדבר, רבותיי. אבל אוזנם אטומה. אוזנם אטומה. שבת זכור, תרצ"ו. מוציאים איסור על רופאים יהודים לעבוד במוסדות בריאות. אני אדלג. שבת זכור 38, תרצח, תרצ"ח, תרצח. העם הגרמני בונים שני חלקים. האחד זה גרמניה, השני זה אוסטריה. מי שיודע, אוסטריה מדברים גרמנית. הם שניהם שייכים לאותו אומה. לאותו עם, לאותו גזע. בשבת, פרשת זכור, שנת תרצח, היטלר פולש לאוסטריה, מתוך תואנה שהעם האוסטרי ביקש ממנו לבוא. לזה קוראים בהיסטוריה אנשלוס. בקיצור, זה כמו שאתה מכניס לפצצה את הנפץ. עכשיו זה מאוחד כבר. עם גרמני גדול. עמלק התאחד, והיהודים הלאה, אטומי לב, עיוורים וחרשים, לא שומעים את כל השם מדבר אליהם. לא. כל השם בהדר, אבל יש גם כל השם בכוח. יש גם כל השם שובר ארזים, וישבר את ארזי הלבנון. שעון הזמן עובד, הזמן אוזל והולך. כמה חודשים אחרי זה, בשבת חזון, שהיא שבת תשעה באב, ממנים את אלדולף אייכמן לטפל בנושא של היהודים. ואני מניח שלחלק מכם השם הזה אומר משהו, משפט אייכמן. הוא זה שהיה אחראי לכל השמדה אחר כך. פשע של 11.38 פרשת וירא. ליל הבדולח, נחט למה נקרא שמו כך? באותו לילה, וביום שלמחרת, הרסו, שברו, שרפו 1,200 בתי כנסת. גרמניה, אוסטריה, בכל המקומות. זה ספר שלם שיצא על ליל הבדולח מפרופסור מרטין ג'ולברט. ולמה זה קרה? למה זה קרה? ב-18 באוקטובר 1938 היטלר מחליט לגרש מגרמניה 12,000 יהודים פולנים שחרו בגרמניה באופן חוקי שנים רבות, אומר זהו ללכת, מעכשיו לעכשיו. באו הגסטאפו, כל אחד יוכל לקחת מזוודה אחת כמו למטוס וקדימה, זרקו אותם. חלק הפולנים הסכימו לקבל, חלק לא, בקיצור. אם כן, זוג אחד של מגורשים נשאר על יד הגבול עירום ועירייה. הם כתבו לבן שלהם, בחור בן 17 שחי בפריז, הרשל גרינשפן, שלחו לו מכתב על המצב האומלל שלהם ושישלח קצת כסף שיהיה לפחות מה לאכול. הוא שמע את זה, אדם עלה לו הראש. הוא הלך, קנה אקדח עם חמישה כדורים. נסע ברכבת תחתית פריס לשגרירות גרמניה ואמר לשומר בחוץ שיש לו איזו שליחות מיוחדת שהוא צריך להגיד לקונסול, לשגריר. הכניסו אותו לא בדיוק לשגריר, המזכיר השלישי. הוא הוציא את האקדח, אתה גרמני מזוהם, והנה המסמך שלך בשמם של 12 אלף יהודים נרדפים, ירה בו חמישה כדורים. הוא נפצע קשה, היטלר שמע את זה, אמר מיד לשלוח את הרופא האישי שלו, הוא פרפר כמה ימים, כבר למחרת התחילו גזרות קשות קשות על יהודי גרמניה. לאחר יומיים מת. ביום רביעי, תשע בנובמבר, מת. אותו פצוע. באופן ספונטני כביכול התחילו פוגרומים, מהומות, שריפות, של כל בתי העסקים של היהודים, של כל בתי הכנסת, ויש כאן תיאורים ממאות ערים, ממאות כפרים, לא היה מקום שפסחו עליהם, הרבה יהודים התאבדו, הרבה יהודים התאבדו, אקריא לכם רק מקום אחד, בכפר הנגן שליד הגבול עם הולנד. מתאר כאן אדם שהיה שם, איך הפורעים משליכים את ספרי התורה מיד ליד עד שהגיעו ברחוב בחוץ. נשים, גויות, קרעו את כיסויי הקטיפה וכל אחד ניסה לחטוף מעט מעיטורי הכסף של ספר תורה. עירומים ופתוחים, התגוללו הספרים בסמטה הבוצית, ילדים דרכו עליהם, אחרים טסו פיסות מהקלף המשובח שעליו נכתב החוק. אותו חוק שאנשים שקראו לגזרים ניסו לשווא להבין למעלה מאלף שנים. בעיר הזאת גרו יהודים יותר מאלף שנים. בגרמניה יהודים היו אלפיים שנה, עוד מתקופת בית שני. כותב רבי יהודה החסיד בספר חסידים, אחד מגדולי רבותינו הקדמונים לפני 850 שנה, דע לך הגויים לעולם לא יחללו בכנסת, אלא אם כן חיללו אותו היהודים קודם. כולכם שמעתם על ילדולח, אבל אתם רק לא יודעים שזה היה בית כנסת רפורמי. כי מספר היהודים הלא רפורמים בגרמניה הגיע לשני אחוז רק. בקושי זה. בקושי. רפורמים וקונסרבטיבים. זה אנשים שהם חיללו את בית הכנסת. אני כבר לא מדבר שיושבים גברים ונשים. אני כבר לא מדבר שאין שבת על היום ראשון. אני כבר לא מדבר שהכניסו את האורגן כמו בכנסייה והלבישו את החזן כמו כומר. הכל, כל התועבות. אומר רבי יהודה החסיד לפני 850 שנה, את הבית כנסת שחיללו היהודים יגמרו הגויים. וזה מה שצעק הנביא ירמיהו. למה אני מחריב את בית המקדש, אומר הקדוש ברוך הוא? המערת פריצים היה הבית הזה? אתם, אתם היהודים. עשיתם את הבית המקדש שלי מקום של פריצות ועבודה זרה. אני לא צריך כאלה בתים, אני אשרוף אותם. אני אשלח את נבוכדנצר שישרוף אותם. זה אמר הנביא ירמיהו. וזה מה שקרה. וזה גם מה שהיה כאן. ספר שלם עם מחקר היסטורי מדויק של פרופסור ז'ילברט. ח' באלול תרצ"ט פרשת כי תצא, שם גם כן פרשת עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק. ההסכם ריבנטרופ מולוטוב שהוא היה המפתח לפתיחת מלחמת העולם הראשונה. פרשת כי תבוא, פחות משבועיים לפני הדדליין, י"ז באלול תרצ"ט, נשארו 13 ימים. העם לא חזר בתשובה. אין ברירה. פרשת כי תבוא חייבת להתיישם. יום שישי, אחר הצהריים, גרמניה תוקפת את פולין. בשעה שתיים אחר הצהריים מגיעים פתאום מאות מטוסים שחורים, מטוסי מסר שמיט, ומפציצים את מי? את הצבא הפולני? לא. במלחמה מתקיפים קודם את מעוזי האויב? לא. את העיירות שגרו היהודים. היהודים מתרכזים בדרך כלל. היו ערים שגרו 40 אחוז יהודים, 50 וגם 60 וגם 70. ביאליסטוק גרו 70 אחוז יהודים. אם כן, אחר הצהריים, כשהיהודים מתכוננים לשבת, המטוסים כבר הרגו בגל הראשון עשרות אלפי יהודים. כל אחד מבין מה זה. במקרה הם נפלו על שכונות יהודיות? איפה היה אלוקים? הרי אתה רואה את זה בכל צעד וצעד. אתה רואה את זה מסודר, מאורגן. איך בן אדם בכלל יכול לשאול שאלות כאלה? ניסן תש, אפריל 1940. הימלר נותן הוראה להקים את אושוויץ. ומה קראנו אז בשבת? והשמדתי את במותיכם והכרתתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם וגאלה נפשי אתכם, פרשת בחוקותיי. ונתתי פגריכם על פגרי גלוליכם. בית הפגרים הגדול בתולדות האנושות זה אושוויץ. שלושה מיליון יהודים נהרגו בכל המיטות המשונות שם. צורה אכזרית שאין לה אח ורע. נתתי רק כמה כמה דוגמאות, מעט מן המעט. כמו שציינתי, סופר השואה הגדול ביותר, שלא יהיה ידוע מי הוא עד משפט אייכמן, כי הוא חתם בפסבדון, קצטניק. הוא הוזמן להעיד בבית המשפט, הוא לא רצה, אבל לא הייתה ברירה, הוא בא והוא התעלף בבית המשפט. הוא לא יכל לדבר. הוא. הוא סיפור כשלעצמו. ולא ייכנס לפרטיו. הוא בצעירותו היה בן ישיבה, בחור ישיבה בישיבת חכמי לומלין. עוד לפני השואה הוא היה אדם מאוד מאוד כישרוני, מאוד ספרותי. התחבר לאנשים פורקי עול, לא שומרי מצוות, גם הוא עזב את הדת והתפקר איתם לגמרי. כאן זה הספר האחרון שהוא כתב, זה נקרא הצופת. הוא לא יצא מעולם מהשואה, הוא לא יכל לישון. וכל לילה הוא היה חוזר לאושוויץ. הוא היה צועק, צורח, כמה שהוא עבר טיפולים בכל מיני אמצעים, שום דבר לא עזר. הספר הזה, הצופן, הוא מספר שלאחר שלחצו עליו הרבה, אשתו ועוד אחרים, לגשת לטיפול אצל גדול המומחים בעולם, פרופסור בסטיאנס, שהצליח לרפא אנשים, הרבה אנשים, בעזרת LSD, סמים. הוא פרופסור לפסיכיאטריה, הוא נותן, מזריק לאנשים את החומר, ואז הוא מצליח להחזיר אותם למאורעות הטראומטיים, וככה הוא מנקה אותם. אז הוא ניסה גם עליו. שכנעו אותו והוא נסע וכאן פתאום הקליטו את הכל, כי באותו זמן הוא לא נמצא בהכרה. הוא נכנס לטראנס וצועק וצורח ורואה את אושוויץ הוא בפנים והכל, ולאחר מכן הוא נתן כאן בספר את הסטנוגרמה, את הציטוט המלא של הדברים שהוקלטו, הפרופסור הקליט אותו. וגם כאן זה דבר מאוד מעניין, מאוד כואב, זה מאוד כואב לקרוא את זה, תדעו לכם, זה לא דברים קלים. בדרך כלל בתשעה באב אני קורא דברים כאלה. אני, קשה לי לקרוא את זה במשך השנה. הסיפורים העתיקים לפני אלפיים שנה לא מצליחים לטעת בי רגשות של תשעה באב, מה אני אעשה? הספרים האלה נותנים לי. אני יושב ובוכה. יושב ובוכה. זה דברים מאוד מזעזעים. ואני אקריא לכם רק כמה משפטים מאותו אדם שלא הייתה לו שום אמונה. ופתאום הוא רואה את הערובות של אושוויץ, והוא רואה על הערובות את שם הוויה, י"ק ו"ק. ראיתי את השיביתי, את אלוקים ראיתי בענן, רוח אלוקים מרחפת באותיותיו, כבודו מלא את האופק באדמת אושוויץ ועד לשמי אושוויץ. הרבו לאותיות י"ק ו"ק. מכת נחשים רחשה באמצע השיביתי, שיביתי זה שלט כזה כמו שבבתי כנסת. ככה קטע אחר קטע הוא, הוא עבר סדרת טיפולים ארוכה וזה חוזר על עצמו כל פעם מחדש. הוא לא היה במודע שהוא אומר את זה, הוא, הוא בכלל שמע את זה אחרי זה רק בהקלטות. אני מסיף פניי לבל אראה את המראה הנורא, ואז אני רואה בו אופק את השיביתי תלוי שם נגדי באותיות השם מפורש י' כ' ו' כ'. הוי, אלוקים, את זיו שכינתך אני רואה באותיותיך, את פניך אני רואה באושוויץ אלוקים, אלוקים. הוא מתאר לאות צעקות נוראיות שהוא צעק, הוא לא היה מודע, הוא, הוא רק בטראנס. הוא עכשיו חוזר אל האמונה, אל אותה תהייה, מה זה באמת היה. זה ספר ממש מזעזע, אבל הייתי משהו חשוב. ספר לפיד האש, ספר שהייתי ממליץ לכל אחד לקרוא, ולתודות חייו של צדיק שחי כאן עמנו. האדמו"ר מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, שהקים את קריית צאנז בנתניה. הוא היה באושוויץ. אישה ותשעה ילדים הלכו לו, והוא נשאר בגפו, נשאר באמונתו, נשאר בשמחתו, נשאר בעבודת השם שאין לה אח ורע. ואני אקריא לכם רק משהו אחד. אמרתי, עכשיו אני רוצה להפנות את תשומת הלב לאיפה היה אלוקים בשואה ברמה הסובייקטיבית של אותם אנשים שהיו שם. כשהגיע הצדיק, כשהגיע הצדיק לאושוויץ, באושוויץ, כשאדם נכנס גילחו אותו, לא זקן, לא פאות, לא כלום, הלבישו לו את חליפת אושוויץ, חלוק כזה ארוך עם פסים, זה הכל. כשהוא נכנס בשערי אושוויץ, הוא פתאום ראה שלושה בחורים צעירים. עשו על הרושם שהם כנראה היו דתיים לפני זה. כמו שאמרתי, אין זקן, אין פאות, אין כלום, כולם אותו דבר. הרבי נכנס איתם בדברים ושאל אותם כך, אני אצטט מהספר, עמוד קס"ז: תגידו, אתם מאמינים שהבורא יתברך שמו נמצא פה עמנו, באושוויץ, במחנה? הם ענו לו, כן, אנחנו מאמינים, כן, אנחנו מאמינים. ענה להם הצדיק, בהתרגשות עצומה. תזכרו איפה היטב, אל תשכחו, שבורא כל עולמים נמצא גם פה איתנו, והוא יגאל אותנו. אני מבטיח לכם שבזכות האמונה תגאלו גם אתם ותזכו להשתחרר ולצאת חיים מפה. וזה יתקיים. שלושתם שרדו את אושוויץ, וזה דבר נדיר, נדיר מאוד. באחת ההזדמנויות אמר איזה יהודי לרבי, מסכן, אין לדון אותו. אנחנו כבר נשאר פה כולנו. הרבי ענה לו בתקיפות, אל תגיד אנחנו, עליי אין לך זכות לדבר. אתה רוצה לדבר לעצמך מה שאתה רוצה לדבר. אני מאמין בכנות שגם אתה וגם אני נצא מפה. אם אתה לא מסכים, תגיד מה שאתה רוצה עליך. אני בטוח שנצא. שאל אותו אותו האיש, וכי זו מניין לך רבי, שאתה תצא מפה? השיבו האדמו"ר בעוז, הלא הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו פה, בוודאי יושיע אותנו. אתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. וגם זאת, יש בידי עדויות של אנשים שהביאו אותם שמונה פעמים עד הדלת של הקרמטוריום, את האגזים, ומכל מיני סיבות פתאום החזירו אותם. ואותם אנשים אומרים שהם היו, והם סיפרו את זה לכולם, ואמרו את זה בגאון, הם בטוחים שהם ינצלו. יש להם ביטחון בהשם, וזה התרחש. גם כי ילך בגיא צלמה ותאמר דוד המלך לא ייראה כי אתה עמדי. אותם אנשים שראו את אלוקים שם, במציאות, שחיו איתו שם, באמת ניצלו. זה לא היה קל, זה כמו לטפס על קיר, אבל יש לי הרבה עדויות כאלה של אנשים. שלא שאלו איפה אלוקים, כי הוא היה איתם. גם כשלא הבינו למה הוא הביא אותם לשם, כי על אלוקים אי אפשר לשאול קושיות. לא מחשבותיי מחשבותיכם, אומר הנביא, ולא דרכי דרככם, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם, מחשבותיי מחשבותיכם. אבל האדם שבליבו הרגיש שאלוקים נמצא איתו, הוא באמת יצא. איפה היה אלוקים? הוא ראה אותו, הוא שמע אותו. הרב הצליח בתרבולות ובעורמה להימנע מכלול שבת כל אותם שנים. אבל הוא לא הסכים שאף אחד יעשה במקומו את העבודה הזאת. הוא עשה, והוא אמר, מי שיודע טוב הלכות שבת יכול להסתדר בלי לעבור על איסור דאורייתא. איך לעשות, איך לעבוד בלי לעבור על איסור דאורייתא. והוא מהיחידים שהצליח בכל מיני דרכים לכבות תפילין ולהניח קולון תפילין. אחד מחוקרי תולדות היהודים בגרמניה הנאצית ספר את החוקים האנטי-יהודיים שהם חוקקו מאז שעלו לשלטון. כמה חוקים בכל שנה. בשנה האחרונה, 1938, לפני פרוץ המלחמה, מספר החוקים האנטי-יהודיים הגדול ביותר. ולא סתם, תקשיבו טוב. 49 חוקים. בין השאר, באותה שנה יצא חוק הנודע מצמיד לכל יהודי ויהודייה את השם ישראל ושרה, נגמר החגיגה. לא פיליפ, לא ריכרד, לא אני יודע מה. במצרים נגאלו שלא שינו את שמותם. בגרמניה לא היה יהודי אחד עם שם יהודי. כולם שמות של גויים. באו הנאצים ימח שמם ועשו חוק. תביאו כולם את התעודת זוי, מהר, מחר למשרד הפנים. כל יהודי הצמידו לו את השם ישראל. כל יהודייה אה, שרה, נקודה. חגיגה נגמרה. אז אתה שואל איפה האלוקים? באותה שנה אמרו לכל אחד להביא את הדרכון וכתבו לכל יהודי בדרכון ג'יי יהודה. מספיק. עכשיו אתה תחיה כמו יהודי. אם לא תרצה מרצונך, אז תעשה את זה בעל כוחך. באותה שנה הוציאו חוקים להוציא את היהודים מכל הכלכלה של גרמניה. ואם נעבור לעניין של היהודים, איך הם מרגישים את אלוקים באותו מצב. את הגבורה היהודית, את הגבורה היהודית בכל מקום ובכל מצב. אתן לכם רק מספר דוגמאות ממאות מאות דברים שיש ברשותי. דוגמאות מספר. מספר אדם שהוא היה בצריף של ילדים, נערים צעירים, ופתאום הוא רואה בלילה כשכולם כבר שוכבים על הדרגשים מהעץ, כולם שוכבו קומות, ודאי ראיתם תאים במחנות הריכוז, פתאום הוא רואה את השטובנלטה, זאת אומרת ראש הצריף. הולך עם איזה צינור גומי עבה, אז כבר רואים שהוא הולך לתת מכות למישהו. הוא הגיע לאחד הדרגשים ואומר לאחד הילדים, תרד, מהר. הילד יורד, ואוטומטית כבר הוא מתכופף, תקבל את המלכות, הוא יודע למה קוראים לו. והגוי הזה מתחיל להכות בכל הכוח עם צינור גומי עבה. ילדים שעמדו בצד התחילו לספור. אחד, שתיים, הילד לא צועק, הילד לא בוכה, הנער אפילו לא נאנח, וכולם מתפלאים. הרוצח הזה ממשיך ומכה, הוא כבר עבר 25 מכות, עבר 30. כשהוא עבר את המספר 40, הוא הפך אותו לצד השני והתחיל לתת לו על הראש, על הבטן, על הפנים, על הכל. הילד לא מגיב, לא בוכה, לא נאנח. אחרי חמישים מכות עזב אותו, לך חזרה למיטה. הם ניגשו הילדים, ראו אותו כולו מנופח. שאלו אותו למה? למה הרביץ לך? מה היה? הילד ענה בשקט, זה היה כדאי. הבאתי לחבריי כמה סידורי תפילה. הילד השתתק, קם ועלה לדרגש. נו רבותיי, אם הילד היה צועק, סביר שהגוי היה מפסיק להכות אותו. אם הילד היה בוכה, סביר שהיה מפסיק. תראו איזה גבורה. הוא לא רצה לתת לגוי הזה את ההנאה שהוא שובר אותו. סך הכל ילד בן 14. אז יכול לשאול מישהו, איפה היה אלוקים? בנשמה של הילד הזה. תראו לי בעם אחר. הגרמנים תפסו עשרים אלף קצינים רוסיים, טבחו אותם, יש עדויות. הקצינים הרוסיים בכו, התחננו, יש לי אישה, יש לי ילדים, תרחם עליי, תחוס עליי, תוותר לי. אף יהודי לא אמר את זה. אף יהודי לא התחנן אף פעם לפני הגרמנים. אף פעם. אף פעם. יש תמונה מאוד מאוד מפורסמת של יהודי עטור תפילין שהנאצים יימח שמם מסביבו צוחקים, על ידו רואים על הרצפה שורה ארוכה של ילדים שהומתו. ועוד דקה הם גם לא ייתנו כדור בעורף וישכיבו אותו באותה סדרה. התמונה הזאת תלויה בחדרו של קצטניק. והוא כותב כאן, קצטניק. רואים את האדם הזה עם חיוך, עם שלווה, עם שלוות הנפש. אני רואה מהתפילין שלו אור. אני רואה מהפנים שלו אור עצום, אור, אור שאי אפשר לתאר, ככה כותב כאן קצטניק, וזה לא תחת הסמים, זה איך שהוא יושב בחדר שלו, בבית שלו. אני רואה מציאות שהיא לא אנושית, שהיא מלאכית. זו הייתה הגבורה הגדולה. זו הייתה הגבורה העצומה, שיהודים שחיו עם הקדוש ברוך הוא שם, שם בגיא צלמוות. מספרת אישה. היא הייתה במחנה. באותו מחנה הם היו בצריף 500 נשים, כולן בעלות ראשים מגולחים, את כולם אותה שמלת פסים. לילה הן שוכבות על האבנים, על הרצפה, פתאום שומעים איזה רחש. רחש. איזו אישה אומרת משהו. החל רשרוש בן רגע כאילו לפי פקודה הורמו הראשים והופנו בכיוון הכל. בתוך חשכת הלילה קשה היה להבחין בפניה של המדברת. אבל קולה נשמע היטב וברור. וכך אמרה, שמעו לי, לפי חשבוני המשוער, הלילה הוא ליל כל נדרי. הוא בחר יום הכיפורים. שקט של תדהמה השתרר. איש לא הגיב, איש לא ניסה לדחות, כי איש לא ידע אחרת. הימים של רעב, קור, פחד ועייפות השכיחו מלב את חשבון הזמן. אושוויץ אמר קצטניק זה פלנטה שאין בה זמן. לאחר שניות של דומייה שוב נשמע קול מפינה אחרת. ספק שאלה, ספק הודעה. מחר לא ניקח את המרק. ושוב אין מגיבים, הסכמה שבשתיקה. הראשים הורדו והדממה נמשכה. רק אם שחר כאשר קרני האור חדרו פנימה, עמדו כולן על רגליהן. ולכאורה לפי השגרה, כמו בכל יום, אבל משהו היה שונה, המבטים, לחש, רחש חרישי ונרגש, כולם השתודדו עם כולן במילים ובלי מילים. מה נעשה? מה יקרה? ודאי יענישו אותנו. הימנעות כללית מלחיכת המרק כמוה כמרד מאורגן, והעונש הצפוי מכות, הארכת שעות המפקד ועוד המצאות שטניות אחרות. ובכל זאת לא ניקח. נראה להם כי יום הכיפורים חשוב יותר. בינתיים הזמן חלף, הגיע זמן חלוקת המרק, איש לא נעמד בתור, נשים מוכות, צלע אדם ומורעבות, גילו אומץ וכוח נפשי, וקיבלו על עצמן מרצון שלא לקחת את מנת המרק, מזונן העיקרי למשך היום. קשה לתאר את גודלו של הוויתור והכוח שנדרש לשם כך. וגם אי אפשר לתאר מה היה עבורן מנת המרקס. הן התאפקו, התמודדו עם מצוקת הרעב, התגברו על הפחד בני העונש, וכך הפגינו כי אכן יום הכיפורים חשוב יותר. אז מישהו יכול לשאול איפה היה אלוקים? בלב של אותם אנשים. ואלה לא היו דווקא נשים דתיות או חרדיות, אלה היו נשים יהודיות, ששם, בגיא צל מוות, הרגישו את אלוקים איתן, התרוממו לדרגות גבוהות, גבוהות מאוד, שאין בשומם ולשון. וכך שיפורים רבים רבים במצבים שונים ומשונים. בספר אני מאמין יש ריכוז של מאות מאות עובדות עם שמות של אנשים. בטרבלינקה סיפר אחד הפליטים, הגיע מאחד המשלוחים, הרב מפוויניץ, רבי מנדלה אלתר, אחיו של האדמו"ר מגור, ונשיא אגודת הרבנים של פולין. אותו רב היה נשיא אגודת הרבנים של פולין. כשרבה של פרוויניץ' שמע את הפקודה להתפשט ערום, הוא הבין מה הולך לקרות. הוא התחנן לאחד הקאפואים היהודיים, תביא לי קצת מים. הרי אני מבטיח לך עולם הבא בשביל קצת מים שתביא לי. כה התחנן לפניו הרב. אותו קאפו, שהצטיין למדי באכזריות גדולה לגבי שאר היהודים, כאילו איבד עשתונותיו. ונדהם כולו. נחפז לרוץ חיש מהר להביא מים אל הרב. בסוברו, שינו צמא, הוא רוצה לשתות ולהרוות צימונו בטרם יוצא על העורק. אולם הרב לא היה זקוק למים לשם שתייה, כי אם בשביל מטרה אחרת לגמרי. הוא נטל ידיו בהם לקראת תפילתו האחרונה. וקרא בקול גדול אל המון היהודים המיואשים לאימה שהשתתפו סביבו יהודים. הבה ונאמר וידוי לפני המוות. הרב פתח מיד להגיד וידוי, וכל המוני היהודים הערומים למחצה התעוררו לפתע ואמרו יחד איתו. מפיותיהם התפרצה יללה נוראה, כה מחרידה. עד שהגרמנים הרוצחים נחפזו מכל עבר, התנפלו על היהודים בצריכות פלא, מה זה כאן? בתפילה? כה צעק לאברהם קצין האס-אס, היה המנהיג הראשי של המחלקה השמדת היהודים, והוא פתח במטר יריות לעבר היהודים שהתייפחו בתפילת וידוי. כותב ברל קצנלסון, איש הרוח הגדול של תנועת העבודה בשנות ה-40. זה האדם היחיד שבן גוריון רכש לו כבוד. בעיניי. הגבורה של הרבי עם מפאביניץ גדולה יותר מאשר אותם פרטיזנים, אותם מורדים בגטו ורשה או וילנה שרצו עם אקדח להרוג גרמני. זאת גבורה הרבה יותר גדולה. של אדם שעומד על עקרונותיו, עומד על אמונתו בכל מצב שהוא. בכל מצב שהוא. גטו ורשה היה מחותם, גטו ורשה היה אבוד, היו שם שלושה רבנים גדולים, רבי מנחם זמבה, רבי שמשון שטוקהמר ורבי דוד שפירא. באמצעות מהנדס יהודי הציעה כמורה בוורשה להסתיר את שלושת הרבנים. הם יסתירו אותם באיזה כנסייה. ועליהם יחליט בו במקום, אם הם מקבלים את ההצעה או דוחים אותה. לאחר שיקול דעת יסודי ונוקב, פתח הרב שפירא ואמר, בין שלושתנו אני הצעיר ביותר. משום כך דבריי ודאי שאינם מחייבים אתכם, אתם יותר מבוגרים, יותר מלומדים. אגיד לכם את דעתי אישית. אנו יודעים היטב, אין ביכולתנו לעזור ליהודי ורשה, האחרונים במהומה. הגטו מכותר, הרי גטו מוקף, זאת שאלה של זמן שיחסלו את כולם. אולם עצם הישארותנו איתם ולא נטישתם, תעודד ותחזק את רוחם ותקוותם. זהו העידוד היחיד שאנו מסוגלים להעניק להם, לאחינו. משום כך החלטתי לא לעזוב את הגטו. פשוט אין בי אומץ לנטוש אנשים אומללים אלה. הכריעו הודעת הרב שפירא חשו כולם כאילו אבן כבדה נגולה מה ליבם, הם הסכימו לדעתו של הרב שפירא וכולם נשארו שם. זו גבורה. איפה האלוקים? הנה. אין התנהגות כזאת. במאמר מוסגר בלי להיכנס לנושא ההוא, כי הוא שווה דיון שלעצמו. כשכאן הייתה הסכנה שרומא לכבוש את ארץ ישראל. בעיתון דבר הייתה כותרת ראשית, נעמוד על חיינו. הוכנו כאן תוכניות בארץ ישראל על ידי הגנה, שכל היהודים בארץ ישראל ילכו לעשות מצדה חדשה על הכרמל, ושם יילחמו מה שנקרא עד הכדור האחרון נגד הנאצים, בדיוק כמו במצדה. חוץ מי חוץ מהמנהיגים הפוליטיים, בשבילם יש מטוס מיוחד שייקח אותם לאנגליה. והם יקימו שם ממשלה גולה, כמו שהקימו הפולנים. הם לא אמרו אנחנו נשאר כאן עם היהודים בארץ ישראל, לא, לא. יש VIP, יש אח"מים, הם ילכו לאנגליה. הרבנים הציעו להם לצאת, הם לא רצו. אנחנו לא נעזוב כאן. רב החובל עוזב אחרון את האונייה. אז איפה היה אלוקים? שם. שם בגיא צל מוות. מעשה גבורה שלא ניתן בכלל להבנה. משורר השואה, אולי שמעתם עליו, כצנלסון. גדול המשוררים בתקופה שלפני השואה. לא, לא, לא אדם דתי, לחלוטין לא, מאנשי תנועות השמאל, איש פועלי ציון. הוא הקדיש את השירים שלו, שם פתאום חלה אצלו רוויזיה, לא למורדי הגטאות, לא לפרטיזנים. הוא בהחלט העריך אותם והריץ אותם, הוא היה שייך אליהם. אבל הם לא הדליקו לו את המשורר שבו. הוא כתב שני שירים נהדרים, נפלאים. האחד נקרא השיר על שלמה ז'ליחובסקי. זה אדם חסיד שהלך למות בדעה צלויה ונשא נאום לכל האנשים לפני שהוא מת, שהוא הולך למות על קידוש שמו יתברך, וזו דרגה עצומה. והשיר השני הוא כתב, זה על הרבי מרדזין. אני אקריא רק כמה שורות מקוצר הזמן. שיר על שלמה ז'ליחובסקי. שירו שמיים וארץ זמרו, ישיר אלוקים, השם המפורש במקומו. שירו אתם פה כל דרי מטה, שירו למעלה, שוכני רקיע. שירו כל שי עולמות, הריעו ארנינו השם ז'ליחובסקי שלמה. כי שם האדם הוא הגדיל עלי ארץ, כבוד האדם הוא הגביע. קומה אתה הפייטן הגדול, הוי קומה הגבר סתומיין הומרוס. ודוד דוד בן ישעיין תקום נעים זמירות כנורכן תתלה. שירו נחמו נחמו אדמתי דברו ליבה קראו לה מושפלת. אשריך אדמה אשריך שנית כי בחסד חוננת לך נצלת. מי אתה הרקולס? מי אתה אכילס? מי הקטור ומהו מול זה הגיבור מסדון כבולה אשר שם בשוק נתלה הוא. שיר ארוך שקראתי לכם, קטע. כל אלילי ואלי ומשוררי האפוס היווני הם כלום על יד אותו יהודי באותה גבורה שהולך למות עם שלוקים על הוא צאצא של אברהם אבינו שהלך להישרף על שמו יתברך מתוך שמחה ולהצטרף לרבי עקיבא ולכל הדורות, בכל הגלויות, בספרד ובתימן, בגרמניה ובפולין, במרוקו ובאלג'יר, שמתו לאורך כל ההיסטוריה על קידוש שמו יתברך. אז איפה היה אלוקים? הוא היה איתם שם, והם הרגישו בו, והם שמחו, הם שמחו שנתן להם את ההזדמנות למות על שמו יתברך. אני הייתי גר בבת ים, גדלתי בבת ים. והיינו הולכים פעמים רבות לחולון, לחבר'ה מחולון. ובאחת השבתות שמעתי את רבה של חולון, הרב רבינוביץ', זיכרונו לברכה, באחת ההרצאות. הוא היה נואם מיוחד מיוחד. וכה הוא אמר, לא הייתה לי את הזכות למות עם אבותיי על קידוש השם. לא הייתה לי את הזכות למות עם אבותיי על קידוש השם. זו ההרגשה האמיתית של בן אדם שמבין מהי הדרגה של מי שמת על קידוש השם. מי לנו גדול מרבי יוסף קארו, שכל כלל ישראל נשען עליו ועל תורתו, והוגה בשולחנו. הלא בספר מגיד משרים, הוא התפלל כל הזמן, מרן, לזכות למות על קידוש השם, כמו שמת רבי שלמה מולכו. טעות היא לחשוב, טעות היא של טועי דעת, שאותם אנשים שמתו על קידוש השם הצטערו על זה. ממש לא. אנשים שם בתוך אותו, לא, אותו עולם, בלי בתי קפה, בלי מסעדות, בלי גשמיות, הפכו לרוחניים, חלק ברצונם וחלק בעל כוחם, מי יותר ומי פחות. רוח אלוקים הייתה מרחפת. אמנם בצורה של מידת הדין, רוח אלוקים, ודין קשה ונוקב. לא נתתי אלא מעט מן המעט של הדוגמאות, מעט שבמעט מן הסיפורים. סיפורים חשובים, עובדות חשובות, שמעבירות דברים שלא קיבלנו בבית הספר, לא קיבלנו בתוכנית הלימודים, כשם שלא לימדו אותנו גם בחינוך גבוה. נתתי הרצאות לפני מורות ומורים להיסטוריה. למה באמת היטלר היה נגד היהודים? מה הוא רצה מהם? מה הפריעו לו? אבל הדברים כתובים כאן במיינקאמפ. זה הספר יצא רק לאחרונה, התירו לתרגם מיינקאמפ לעברית, זה היה אסור כל השנים. אבל יש לי תרגום קודם יותר שיד ושם תרגם קטעים, להם היה מותר. היטלר טוען בספר שלו שהיהודים הם קומוניסטים. הם עשו את המהפכה ברוסיה. הם הרגו שם 30 מיליון רוסים, את כל האינטליגנציה, בצורה אכזרית ונוראה. ואת זה הם רוצים לעשות לכל העולם. הארץ הבאה בתור זה גרמניה. הם הקימו את המפלגה הקומוניסטית והסוציאליסטית הגרמנית, וזה נכון. אם אנחנו לא נתגבר אליהם עכשיו, הם יחסלו אותנו וישחטו גם כאן 20 מיליון איש את כל האינטליגנציה. וככה הם הלכו מארץ לארץ. כשבסופו של דבר האינטליגנטים היחידים, החכמים היחידים, יהיו רק היהודים. זה, והוא חוזר על זה הרבה פעמים, שלא תהיה טעות. והוא צודק. את המהפכה ברוסיה עשו היהודים. את הצבא הרוסי בנה טרוצקי, שהיה גאון עצום. שונא ישראל שלא היה שני לו. הוא הקים את היפססט כהבריה, המחלגה היהודית של המפלגה הקומוניסטית, שחבריה הלשינו את האבא ואת האימא, את האח ואת הבן. מי שיש לו סידור או אפילו ספר ללימוד עברית, אני כבר לא מדבר על תפילין ומקווה, את הכל הוא הרס, גם אצל היהודים, אבל ודאי אצל הרוסים. בתמונה של פוליט ביורו הראשון, זה כמו הממשלה ברוסיה, מתוך 13 חברים, שישה יהודים. מי הקים את הקג"ב? לפני כן קראו לו אין כבודה, יהודים. אם כן הדברים טובים מפורש. הוא לא שנא את היהודים בגלל שיש להם פאות, הוא לא שנא אותם בגלל שהם שומרים מצוות, בגלל שהם קומוניסטים. והוא כותב כאן בצורה ברורה, היהודים הרסו את הדת ואת האמונה, הם הפיצו בגרמניה את הכפירה באלוקים. כך הוא כותב. אני מרגיש שליחו של אלוקים לחסל את היהודים, כי הם כופרים בו. את זה הוא כותב כאן, אז אתם מבינים עכשיו למה הוא לומדים את זה בית ספר? כי מי כותב את תוכניות הלימודים? אותם שמאלנים. הם ודאי לא יכתבו שהיטלר רצה להרוג את היהודים בגלל שהם אבות השמאל העולמי ואבות המרקסיזם, קומוניזם, לנניזם. אבל את זה הוא כותב. הרסו את כל הערכים, הרעילו את כל הספרות והתיאטרון. מי זה אותם יהודים שומרי תורה ומצוות הרעילו את התיאטרון הגרמני? מתוך תשעה עיתונים גדולים בגרמניה, שבעה היו של יהודים. היה אחד מגדולי הקומפוזיטורים בעולם, וגנר. שעד עכשיו אסור לנגן את המנגינות שלו. עד עכשיו הוא בחרם. כי הוא היה אנטישמי הרבה לפני תקופה נאצית. ואותי מאוד מאוד עניין מה הוא באמת אמר. אז האוניברסיטה העברית הוציאה את הספר שלו, בתרגום לעברית. אז אני אגיד לכם מה הוא כותב שם. אני את היהודים לא אוהב. את הדתיים לא אוהב, אבל מה אכפת לי? את היהודים שעזבו את התורה ואת המצוות ונראים כמו גויים, אני שונא. כי הם נכנסים לנו בתוך החברה והורסים לנו את התרבות ואת השירה ואת ההוויה הגרמנית. את אלה שהתנצרו, אני רואה בהם גיס חמישי. גיס חמישי שעתיד להרוס את כל האומה הגרמנית. אם אנחנו לא נתגונן מהם מעכשיו, הם גמרו עלינו, כי הם מחופשים לגרמנים, אבל הם לא גרמנים. הם יהודים נשארו גרמנים. אז אתם מבינים למה עשו כאן לנגן אותו וללמד את מה שהוא אומר? בדיוק כמו שכאן כולם שונאים את חוקי נירנברג בלי שהם לא יודעים מה זה. יובר, יובר! נירנברג אמר שליהודי אסור להתחתן עם גויה, אז בטח שמי שמלמד כאן בכל בתי הספר זה גזענות. להגיד שיהודי שונה מגוי זה גזענות כאן במדינה הזאת לצערי. נירנברג סך הכל העתיק מה שכתוב בתורה. וגנר סך הכל אמר מה שכתוב בתורה. יהודי זה יהודי, גם הוא מתחפש, גם הוא מתנצל. ישראל שחטא ישראל. אתם, הוא כותב, אנשים רחמנים. אנחנו אנשים אכזריים. אתם הורסים לנו את התרבות. כן, ככה כותב וגנר. ולכן כל הספר שלו מכוון כנגד המלחין מנדלסון, שאביו המיר את דתו שהוא היה בן חמש, התבל אותו לנצרות. כותב לו, תשמע, אתה חושב שאם אתה מדבר גרמנית והתנצרת, נהיית גרמני? לא. השירה שלך היא בכיינית, המוזיקה שלך היא לא אותנטית, ואתה מרעיל לנו את התרבות, כי אנשים חושבים שזה מוזיקה גרמנית. מוזיקה גרמנית מלאה גאווה, ואתה לא יכול לעשות את זה. ולכן אתה נקרא אויב התרבות הגרמנית. אז הוא לא צודק? בטח צודק. בטח צודק. אתה בחרתנו מכל העמים, נכון. אנחנו ענבים, רחמנים, ביישנים, נכון, על זה גאוותנו. אז תבינו שהדברים לא קרו סתם, לא במקרה היו. התראות לא חסרו, בחטאינו גלינו מארצנו. וברוך השם חזרנו. וצריכים להיזהר לא לחזור על אותן טעויות. ולחזור ולהתבולל כאן, ולתת לגיטימציה כאן לאותו רגש נחיתות מפני הגויים, והרצון להידמות להם. באנו לעולם כדי להיות שונים. נוצרנו בעולם כדי להיות יהודים. וכל מטרתנו להיות עם אלוקים. ומי שרוצה באמת להיות עם אלוקים, אלוקים נמצא איתו בכל מקום, בטוב וברע, כאן וגם לא כאן. ויהי רצון שנזכה כולנו כבר שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די. מכל צורה, בכל אופן ובכל מקום, ונזכה לגאולת עולם ולשמחת עולם עדי יד.